Контрактник? Да. Э, когда подписал контракт? В сентябре 13 -го. 2022 года. Это со срочки на контракт, да? А почему подписал? Да не знаю, сглупил. В смысле? Ну, по глупости подписал. 18 ну, лет ты сколько еще должен был служить срочку? Полгода где-то. Месяцев 7, может. А какие войска? Часть? РВСН. Это что? Ракетные войска стратегического назначения. Угу. Да, а область какая? Иркутская. Иркутская. А сам родом откуда? С Чуваши. А стоял где? Харьковская область. То есть Купинский район. Купинский район э и населенный пункт? Котляривка, деревня. Деревня Котля Котляривка. То есть это артиллерия, да, я понял? Ну, то есть Э, э Нет. Нет? Пехота. Пехота, да? 27-я мотострелковая бригада. На контракты пришел, на, то есть э, стрелок, да? Перевели, да. Э, а сколько на контракте обещали платить? 180, 170 там, а, по-разному. А если линия соприкосновения? М? Больше, если линия соприкосновения? С боями, да, да. С наступлением больше, конечно. Сколько? Ну, где-то, наверное, по 200. И на сколько контракт подписал? До 24 -го года. До 24, да? Семья есть? Есть. Кто? Мать, отец, две сестры. Э, чем занимается мать отец? Мать работает. Кем? В больнице. А должность? Кассир. Кассир в больнице, да? А папа? Отец каменщик. А где работают? Где живут? Ну, они развелись. Отец живет в своей квартире, мать. Вот, я с матерью жил. А населенный пункт какой? Город Новочебоксарск. Как? Новочебоксарск. Новочебоксарск? то что, это Чувашия? Да, Чувашская. Я понял. А какая средняя зарплата у родителей? 30-40, может. И две сестры, сестрам сколько лет? Одна старше, 21, угу. другая младше, 10. А то, что 21 работает, учится? Учится. Где? В соседнем городе. На кого? Я не помню, забыл. А, э, это твое решение было пойти на контракт или кто-то как Мое. бы посоветовал? Мое полностью. Полностью, да? А мотив? Да, сглупил как-то новостей насмотрелся. Ну смотри, ну, <laughs> то есть, я это все понимаю, ну деньги были мотивом? Ну, 50 на 50, и деньги, и не деньги. И идея, да? И идея. То есть 50, 50% это была идея. Смотри, это уже сентябрь месяц, да? Mm. Полномасштабное вторжение, да, Украины, да, то, что у вас называют СВО, оно началось как бы в феврале. Февраль, март, апрель, май, июнь, июль август, это уже восьмой месяц. Для тебя это было СВО, да? Что значит новостей на, насмотрелся и сглупил? Насмотрели там в армии на срочке новости, там, типа, все хорошо здесь. Ну, хорошо, как для военных, типа, все нормально тут, ничего такого нету. Вот так вот. Ну, потом вот предложили подписать. Все. А когда зашел в Украину? В конце сентября. А у плен взяли когда? 11 ноября. То есть несколько дней? Ноября или декабря? Ноября. Ноября, да? То есть ты был там две недели, да, я так понял? В сентябре зашел. В сентябре какого числа? 25 до 6 Ну да, так. это близко, ну около месяца. Я понял, полмесяца. Какие задания оставились? Держать позицию, ну, охранять дорогу. И в плен попал тогда, когда было контрнаступление ВСУ, правильно? Так. Э, я понял. Э, смотри, вот э, что все хорошо и так далее, пятое, десятое. Эм, ты со школы сразу в армию пошел на срочку? Нет. А как? Учился. А где? Там же, в городе у себя. Ну где? В Академии технологии управления. Сколько курсов? Четыре должен был закончить. А закончил? Один. Ну, на второй курс перевели, все, и потом отчислился. А почему? Долгов много набрал по учебе прогуливал. Ну, то есть ты вылетел, да? Ну, да. Не смог закрыть вопрос этот да, да, да. и вылетел, да? То есть э, по своей глупости? Ну, да, тоже. А почему прогуливал? Да не знаю даже, что. Лень как-то все было вот это ходить. Тусить? Ну, <coughs> погулять лучше где-нибудь там с друзьями. И почему, на, а как на срочку попал? После этого сразу пошел? Ну, не сразу, потом там 18 как раз исполнилось, была по детска пришла, пошел в медкомиссию, прошел, короче, и все, на срочку забрали. А ты, ты как бы ну, про армию ты не думал, да, после этого? После чего? Ну, то есть срочка, и как бы ты хотел продолжать в армии или нет? Были мысли, просто вот Были? на контракте остаться, да. А ну, почему? Надо учиться потом все-таки. Надо доучиться, там, образование получить какое-нибудь среднее специальное хотя бы, или выше. Ну, чтобы в армии полегче было. Угу. Хорошо, насмотрелся ну, новостей, что типа ничего здесь нету и так далее. И, ну, а были какие-то мотивы идеологические? Да не, чисто вот новости, пропаганда, вот это. Ну что, вот. Ну, то есть 50% это как бы роль сыграла пропаганда, да? Ну, да. Вот что именно? По телевизору каждый день там показывали, типа, тут на Украине тут нормально все военнослужащие, ну, военнослужащие кто здесь, короче, уже служит, всем обеспечены, все нормально, типа наступлений никаких нету, смертей не так много. Ну, пропаганда, это, ну, например, здесь там, не знаю, там, едем защищать Донецкую, Луганскую области, да, вот ну, это. это тоже то, что... Вот это то, что здесь нацисты. вошли, то, mm? то, то, что в состав России они зашли, вот это тоже. Потом то, что тут нацисты, да, фашизм, вся вот эта вот Телега, да? Ну, да. Смотри, тебе 18 лет, да? Да. Ну, там между нами... Ты, ты мне в сыновья годишься. Да, вот ты там смотришь это телек и так далее. Это все, это все федеральные каналы? Ну да. По федеральным каналам посмотрел, хорошо. А, смотри, у меня вопрос. Что такое нацизм? Нацизм? Да. допутано с национализмом и нацизмом. А что такое фашизм? Ну, фашизм — это вот то, что было в те года. В те, это а в какие? Ну, Великой Отечественной войны. А нацизм когда был? Тоже, тогда же, Ну, в то же время. А в те года это когда? 41 45 ну, с 39 по 45 Как с, началось? С 39 по 45 что было? Великая Отечественная война. Великая Отечественная? Так. С 39 по 45 В 39 она вообще началась вот со стороны Германии, они по Европе пошли. А это отечественная называется? А, нет, не отечественная, это просто вот, ну, война началась. Мировая? Вторая. Вторая мировая, да. правильно. А уже Великая Отечественная, это 41-й, 45-й. Хорошо. Где был фашизм, родился? То ли в Италии, то ли в Испании, не помню. А, нет, это да, это Испания или Италия, не помню точно. А кто тогда правил? Италии, правильно. Вот этого я не помню. Помню, то, что страна Италия. Все. А где родился нацизм? Тогда не могу ответить. Не можешь, да? да. где родился нацизм. Хорошо. Как должен выглядеть, выглядеть украинский нацист? В том представлении из того, что ты смотрел на федеральном канале. Украинский нацист? Да. Ну, вот как показывали, когда вот этих вот взяли, встали, кто там сидел, 2000 человек. Угу. Все в наколках вот эти, со свастикой фашистской. Угу. Это нацисты? Ну, получается так. Ну, то есть люди в татухах, это тоже нацисты, да? Ну, не все, не обязательно. А какие там свастики были? Фашистские. Фашистские, да? Или нацистские? Фашистские, нацистские. А какая разница между фашистской свастикой и нацистской свастикой? Ну, своя символика же у них там. Какая? Ну, объясни мне разницу. фашистской там... Вот ну, что федеральный канал объясняли? Кресты вот эти, вот немецкие, которые... Так это нацистские или фашистские? Фашистские это. Фашистские или нацистские? Фашистские. Фашистские. Да, которые где там кресты у некоторых были набиты. Фашистские вот эти. И ты уверен, что это как бы все люди на Азовстале имели эти крестом обиты. Ну, не все там. Но ну, ты уверен, что это вот украинский нацист? Ну, они же украинский народ. Не, ну смотри, <laughs> у меня вопрос. То есть ты веришь русским СМИ, что здесь все нацисты? Вот смотри. Сейчас уже не верю. Сейчас уже не веришь? Ну, нет. Ну, как в плен попал, типа, не верю. Там нормальные ребята попались. Ну, кто взял в плен? ВСУ тебя брала, да? Да. Ну, то есть никакие не нацистские батальоны, не негры, не поляки, не грузины, кто там еще может не, быть? Не. Украинцы это были, Украинцы, да? Украинцы, да. Говорили на русском языке? Ну да, где я не понимал, какие то слова там говорили. Ну, то есть русский язык здесь не притесняется, правильно? Нет. Не притесняется. До этого ты думал, что притесняется? Нет, не думал. Не я думал. знал то, что в Украине тоже, ну, тоже знают русский язык. И разговаривают. То есть, и это, разговаривать, то есть, да. Между как с тобой могут в семье там разговаривать по-русски. Хорошо, нацистов нет? Ну, в Украине? Да. Ну, сейчас уже, думаю, нету. Ну, я до этого думал, типа, они есть, есть. Нацизм, фашизм присутствует. Хорошо, это один из мотивов. Нацизм, фашизм присутствует, да? А в России есть э, нацисты? Да, они везде, мне кажется. <clears throat> Они везде есть. Но ну, как бы нацистов много в России, правда, тоже? Ну, тоже есть, да. С ним борется там или нет? Скинхеда, да, вот, например. Я не знаю, борются с ними, нет. Хорошо. А, смотри, э, книги читаешь? Ну так. так какую последнюю прочитал? Максиму Горького. Несколько произведений. Что? Там детство в людях и мои институты. Нравится? Нравится, понравилось. Кроме федеральных каналов, что еще смотришь? Ну, пока в армии был, ничего не смотрел, возможности не было. А родители знали, что подписал контракт? Знали. Что говорили? Ну, мать сначала, типа, этот, отговаривала, типа, зачем надо, тебе зачем туда-сюда. Потом уже как-то более-менее успокоилась и все. А папа? Ну, отцу я так и не сказал вроде. Ну, когда уезжал, даже не сказал. Ну, он знал, что ты воевал? Сейчас? Да. Да я домой не звонил с сентября месяца, откуда он знает. Да и мать, наверное, тоже не знает. Ну, то, что я вообще живой, ну, что-то без, не без вести поправший. Хорошо, смотри, вот там бороться с нацизмом и так далее. Вот эти все вещи. Вот как ты считаешь, Северная Корея? Угу. Там люди хорошо живут или нет? Нам у них строже намного. Строго, да? Это диктатура, да? Ну да. Ну смотри, вот сейчас как бы, ну, Россия очень сблизилась с Северной Кореей, да? Угу. То есть диктатура, строго все, народ и так далее. В Северную Корею кто-то лезет из других стран? Вот, например, кто-то может сказать, что там, ну, ущемляют людей. Я не знаю, даже не интересовался этим. Правда? Вот там где-то был Харьковской области, да? Угу. Это украинская территория. Да. Да. Вот просто ты как бы новая генерация россиян, да? Я с тобой разговариваю. вот подсчеты там были, сколько россиян умерло, да? Более 125 тысяч умерло. Ну, сейчас уже. Наверное. Да, сейчас уже. Ты можешь мне объяснить, за что умерли эти все люди? Ну, ни за что. Ни за что? Ну да, уже получается так. Ну за что вы тут воевали? За что воюем вообще? А почему, например, вот прозрение всегда приходит у меня вот на интервью, когда мы разговариваем. Ну, типа, ни за что. Вот когда мы... То, что пока ты пока сюда не приедешь, ты этого не поймешь. Ты будешь там сидеть в России и думать, то, что вот все хорошо, все нормально, вот пацаны гибнут за, за это, за это. Ты приезжаешь и просто вот понимаешь, что, что тут, ну, этот, не за что просто погибать здесь. Не за что сюда ехать, чтобы погибнуть. Понимаешь, если бы на страну на твою напали, на Россию, вот за это можно погибнуть, а так не. Ну, то есть Россия напала на Украину? Вторглась. Вторглась. Ну, вторжение, нападение, нападение это, нападение. это слова синонимы. Ну да. Ты видел в ВСУ, да, ребят? Видел. Там тоже простые люди воюют, правда? Тоже, да, мобилизованные, там контрактники есть тоже. У них есть идея? Они заряжены, да, правда? Да, у них есть идея. Какая? Но ну, они хотят отстоять свою родину, отстоять свои земли. Они правильно это делают? Правильно, конечно. Вот ты общаешься, ну, как бы, как бы тоже с такими контрактными, как ты, 18 лет. Они тоже там думали, что в Украине нацизм и так далее? Ну, пока был там еще, ну, недалеко от границы в России, то да, там. Кто еще туда не ездил, типа. Все так и думали, тоже были, ну, такие подзаряженные немного. Ну, типа вот, вот едем нацистов, да? Ну да. Там еще вот это вот видео Чебука Вагнера лучшего. Какое? Ну, там это пропагандирующая музыка там тоже. Вот, вот это, это песня Вики Цыгановой? Нет, там другая какая-то вроде была. Ну, у них это там несколько есть. Ебать нацистов. Там. А, ебать нацистов, да? Mm. Вот это «Un, dos, «Я достану да. свинорез», да? Вот это все, да? И как бы это все качает, да, там в середине? Ну, да. Это нравится как бы? Ну, нравилось людям. Да и сейчас, наверное, тоже нравится, кто вот в России сидит просто вот а почему так? Вот твое мнение, 18 лет тебе. Как так? Ну вот так в России. Нафиг его знает, чисто мое мнение такое. Ну, как я думал, вот сейчас все вместе, пока в плену находился, по СИЗО пока катался. Было время подумать. И что думаешь? А? Что думаешь об этом всем? Ну, просто так получается уже на то, что вот погибли, все, уже этого не вернуть. И то, что вот с украинским народом теперь все. На ну, несколько поколений вперед, получается, уже враждебные отношения будут. Ну, ты, ты же понимаешь, что делали россияне здесь? Что делали? Что сделали, да. Ну да, понимаю. Новости тоже тут смотрим. Показывают там, как прилетает, как не прилетает, там, как сбивают. Ты сможешь объяснить, теоретически у тебя будет сын? Что ты здесь делал? Буду, будет умный, умный 18 лет, да? Mm. И спросят, папа, а что ты делал в Украине? Оккупировал территорию, что делал? Харьковской области. Под воздействием пропаганды? Ну да. Хочешь что-то сказать украинцам? Украинцам? Да. Зачем мне им говорить? Не знаю. Да даже сказать нечего. Ну да, ничего. Ну просто извините. То за что? Так я ничего такого не сделал даже. В смысле? Ну то, что на территорию вторглась э, с оружием. Ну смотри, ты же, ты же пришел, оккупировал территорию. Это уже преступление. Ну да, и въезд с оружием. С оружием, да. Это все преступление. Это и преступление. По... Ты это понимаешь, что и поэтому ты здесь находишься. А ты говоришь, я ничего такого не сделал. Ну, в смысле, то, что я там кого-то а, убивал, там, что-то такое ну, делал. Ну, смотри, вот видишь, вот как бы россияне одну вещь не понимают. Они, типа, всегда стараются, вот там кто-то наверху что-то делает, да, а мы не виноваты. Но с оружием стоят простые, такие, как ты. Зэков куча. Зэков куча. На твое мнение, то, что зэков сейчас посылают э, воевать? Такое себе нашел, конечно, Пригожин кого отправлять. Ну, я сам вот тут вот даже зэками сижу, можно сказать. И как ощущение? В одной камере. Там ну не, вообще никак. Из них вояки никакие, там они рассказывают, то, что вот как их поотправляли сюда, там, короче, кто-то, ну, кто-то попытался с***аться там уже. Только-только, короче, границу пересекли, все, с***, там за гранаты ряды стоят. Кого-то ловят, кого-то расстреливают, такая же самая там это, казни происходит у них, там всякая такая хуйня, типа. Пьяные на позицию, там приходит кто-нибудь, все, на колени расстрел сразу. Ну, зэков вот этих, вагнеров. Вчера вон тоже по новостям только смотрели, короче, 50 тысяч зэков приехало сюда, 10 тысяч от силы только вот, может быть, есть еще живые с 50. Это вагнера тебе рассказывали, да, что там загранотряды стоят, чтобы, ну, да. если они убегают? Ну, кому-то получается убежать, там, <laughs> их уже вылавливают в России, там, с оружием убегают в Белгородской области, там. Там тоже их сразу ловят, там, долго с ними не разговаривают. И тут они думают, типа, вот, обменяют, но сейчас домой поедем. Ну да. Кувалда ждет? А? Кувалда ждет? Да не. А что будет с ним? Да, обратно привет. Обратно в Игнара приедут, да? Почему? Обратно отправляют. Их почему так быстро обменивают? Потому что они домой возвращаются, ну, в Россию, только границу пересекут. Там, если не ранения, ранений никаких нету, короче, их сразу. Обратно. Но они здесь надеются, что они героями, типа, возвратятся. Ну, они надеются, то, что сейчас вот они вот уже, типа, герои, там кто-то с ранениями, типа, сейчас в Россию вернутся, все, типа, свободная жизнь, типа, новая жизнь начнется у них с деньгами зоны выпустили, там кому-то по 6, по 7 лет оставалось досидеть и все. А сами они сейчас приедут, их сразу обратно погонят. Россиянам что-то хочешь сказать? Россиянам? Да. <coughs> Ну, чтобы немножко там этот, побунтовали. Чтобы, ну, вот эта вся херня закончилась на Украине. Мобилизацию, чтобы сразу этот перестали. И чтобы бунтанули в России, да? Ну да. Так жить нельзя. Что тут не делается вот так. Так жить нельзя, правда? Что нельзя? А, вот так жить? Конечно, нельзя. Сколько пацанов он там даже в Харьковской области, в Луганской, Донецкой там, во всех этих областях, сколько вот по посадкам там сейчас лежит, просто вот из вот ни за что не, не этот, не воевав. Ну, ни за что, короче, воевали просто. Ты знаешь, ты первый человек, который мне говорит, что нужно бунтануть в России, потому что так нельзя. Из всех. Ну, теперь знаю. Не боишься то, что сказал? Да нет, что бояться. Ну, Хрена знает. Ты же сам знаешь, в какой стране живешь. Ты чё? Ну, это в натуре, потому что так не делается. Хочешь что-то сказать Соловьеву, вот этому всему, Симонян? Да я их не смотрел даже. А кого ты смотрел? Да никого даже, таких вот пропагандистов не смотрел. Так, чисто Первый канал, там новости, что не посмотрел, что-что говорят. Но ну, они для тебя пропагандисты, да? Ну, это вообще самые такие... нищие, нищие пропаганды, да. Скобеева? Вчера посмотрели тоже по телевизору, вот по вашему, по ICTV там показывали. Угу. Такую дичь вообще просто не зовут. Ну, там моменты, кусочки такие, вырезки показывали. Сидишь просто и смеешься вот с этого. И это каждый день в России крутят по этим каналам. Каждый день у них вот эти вот передачи выходят. Когда возвратишься, что будешь ну, э, делать? Если возвратишься? Почему если? Кто его знает, это жизнь. Ты понимаешь, что это вообще удача, что мы ну, здесь сидим, разговариваем? Для тебя? Для меня это удача, я знаю, потому что я там... Ты не в пакете. Я не, я не в посадке лежу, и меня да. свиньи не доедают сейчас, а. а могли бы вполне. Потому что два ранения. Ну, кто его знает? Ну, может, и России будешь не нужен. Три не ранения обменяет. вот этих. Угу. Три ранения вот этих получил. Там три дня пролежал в траве просто. У тебя? Ну. Какие ранения? Пулевые. А где? Пулевые, осколочные. Ну, в районе ноги угу. и ягодицы. Украинца ну, вылечили? А как? Сам лечился месяц. Стоп, ну ты попал в плен. Быстро. А как лечился сам? М? А как лечился сам? Перематывал, чем попало, там, тряпками всякими. Как? Стоп, ты в плен попал в ноябре? В ноябре, а в сентябре мы только зашли. А в октябре вот эта вот заварушка была. А в ноябре? В ноябре в плен попала, говорю. Ага. А в октябре что случилось? В октябре уже... У тебя пулевое в октябре, да? Да. И а что были? И что, россияне не, как бы не помогали? Своих не бросаем. Да? Ну да. И ты сам был? Сам месяц ходил там. Ну как ходил? После ранения там еще вот, ну, с двумя двухсотыми полежал немножко. Это сколько? Три дня. Ты лежал, потому что двигаться не мог, да? Потому что ноги вот, ну все. Отказали? Ну не отказали, просто вот угу. не, не можешь вообще угу. ходить, вставать, что-то угу. боль сильная полежал, полежал, думал, ну, сейчас еще полежу и все, типа тоже вот с ними буду там лежать. А потом что-то вот так вот стрельнуло в голове, что-то раз, палки поломал там, встал, пошел. Ну, костыля типа сделал. Угу. Обратно возвратился, откуда уходили. Там уже никого нету. А что кушал? Ну, то, что привозили нам там банки вот а эти. А то, что каш... пооставалось, да? Да, да, да, там много пооставалось. Угу. Это а там сидел где-то в одном месте, да, и это зажило все? Да. А ВСУ как на тебя вышло? Тоже вот на позицию пошел один раз за едой. Угу. Ну, откуда выходили? Угу. Все. Ну, и поел, посидел там. Ну, типа уже собирался уходить. Раз, короче, один проходит, не заметил. Второй проходит, голову поворачивает и все. Ну, а ты уже ноги как бы зажили, да? Ну, ну так. Еще не, не до конца, но так хромал прям сильно очень. Ну, помнишь, э, в ВСУ потом дали, да? Да там помощи даже не надо было. Там типа уже все коркой покрылось. Там просто вот идешь, хромаешь, там кровотечений никаких нет, ничего не мешает. Mm-hmm.